你儿子，我是爸爸，你是妈妈，还差不多，我是爸爸，你是妈妈吧你？哦，不对，你是这是妈妈，这是爸爸，那是儿子。哦，我是爸爸，反正我是这肯定是个爸爸。你那绝对是妈妈，好吗？这是爸爸，你那怎么见我是爸爸？你见过这么大妈妈吗？都是当家？哎，你见过这么大妈妈吗？ <laughs> 你家这么两个爸爸呀？ 我是爸爸。我看你的，你摸就。你好，你在哪？房间。先别暴露，我先不带了，我等会儿，等会儿再过来。看。骗你的，骗你的，真是信的，认真，很认真，很我也骗你们。 然后我去看我那个鳄鱼，然后我说我也有任务卡，不信你摸。然后里面有个口罩，他还在那摸。我信就看你的，他说好。然后他走到门口说我骗你，然后我一骗你，去给你扎。你太疯了吗？不是，你们不知道当时的情景。 抓住三个了，挺好啊，这地方，我还可以跟你玩互动游戏，最右边这个，来一个互动游戏。